flamboyant, baby. For life, we taking over. Coming t o u まあ、今日これから中目で、えー、深夜のクラブのイベントにエアテクニシャンモンスターボーラーと呼ばれてるので、えー、かもしれないきたいと思いますその前に一発レッスンかまして、えー、またですねおっすレッツゴーいいよいけ げえいいねもうもーいいねもう歩き方いいね何今何したの全然見えなかった今いけいけあれ取れなかったあれちょっと待って 取れないなんでだもう取ってるはずだったんだけど今 <laughs> 取れなかったちょっと無理だ俺今日ダメだもう無理だ俺取れねえはい、えー 進うってえー、まあちょっと合流しようかなっていうふうに思ってたんですけど、えー、なんか大体11時ぐらいからなんかみんながこれ8時で、えー、しくったりしてて時間潰すよなんで。温泉に行きます。 やば行こうちょっとこのループに乗ってるとこを取ってこれゼロ一めっちゃ楽しんどるやんいや遅すぎるマジでウさんちょっとだりっすわちょっとだるよその遅さウさんだるよ か <laughs> わいい来たよ俺も入るよえいえいえいお願いしますお願いしますあ近づいたら終わるで今日どうする だからもう俺がある程度の曲を3曲4曲使いぐらいで作っある程度作ったからそれをどこで誰がやるかを決めてもう勝ち込み特攻するフリースタイル最高すぎるでしょフリースタイルフリースタイルマジでフリースタイル今日はマジでフリースタイル見せに来たんです気もついたんでレッツゴー

都合入っちゃう都合入っちゃう。すみません。打ち合わせしました。あ、打ち合わせ。そうそうそうそう。打ち合わせ。打ち合わせ。Loud and my production is tight. Better watch me round your girl if you ain't fucking the right. You damn player haters never wanna see me blow. Flamboyant entertainment, CEO. Yo, the spotlight is mine, it ain't his no more. When Lee come home, niggas can't live no more. Some people say. for the people. I want you to hear me. Uh, let me say something to you. If you don't get your act together, there will be blood in the streets. say something to you. If you don't get your act together, then you get blood in the street. ったりバスケットボールを使ったりして技で競技技で競い合う競技をやってます僕たち大会とかイベントとかそして動画だったりもね SNS でいっぱい上げてるので皆さんチェックの方よろしくお願いしますやってましたでしたありがとうございました